Bəs qəzə aşkı, bəs qəzə. Topa bax deyəsən balacadır. Bunu da tax bura. Eh, mhm. Mhm. Yaxşı olmadı. Əh. Eh. Hı. Hmm. Ya bunun pedalı qırıqdır, yoxsa bu nə? Hə, stokasıdır. Hə, qırıla yıxılıb eləyərəm, hə, deyən görüm. Bunda görüm neçə metrdir. Papaq da balacadır deyəsən. Hmm. Baş başta öyle. Burun da burun. Görüm yaxşı gedə biləcəm. Sən ola maşallah ol gör, çəksə yenə biabır olacağam. Maska yoxundur. Hmm. Hmm. Eh. Davay. Çək görüm. Eh. Eh. Getdi. Aha. He. yıxılmışdı mandır. Evsəm yekə motosiklet, mən balaca velsebet, kimə eləyirlər balet, bibib, bibib. Yıxılmışdım. Bip. Ha, buradan dairəyə girək quruqa. Avtomat korobka da özdə. Yo, rahatdır. bibib, bibib. Hə, çəkirin, axşam TikTokda paylaşacaq. Bibib, düdüd. Hehehehe <laughs>